чокади ака чӣ гап пайдайҷа <laughs> надидесай додар туи муборак шидесай камтар пештар бура назар кин додарҷон арӯсе ки ба фатаҳай мебинишакиай ай ака ҳамо арӯси манаест ҳо додарҷон ҳамо харгӯшактай э не акай ӯ нестай ё ҳамои махоу дидесам додарҷон бихан қарсак бизан да насиба ме бида нишонаташа ки сӯхтестай наход ака наход ҳамӯ боша сар темарадной бес то чокадестай концерти на рамочашаведушанбепродакшн эака бовар надорум нахоки ҳаму боша будам ва қасам додак намешкана қасамоша гуфта буд интизор мешам то ҷонда баданам ҳастам бачи бадо дар ҷонози қатти дига даст ба даст ахита дилбардорӣ накун бин қатти дига ба фата чизера ба чашми дидестайдо дар ҷона ბინკი დარბოზაშო მუე ბინკი დაპარეშტი გარაედო დარჯონ მე გუიდურუღე ბაჩი ბაჩაშ მოთარა ლეაკა გერიანა დორ მამი ხაკე ჩაშ მოსრხე საბაბი ზინდან ბდან მა ბინკი დაბარია მრღა ბატმაჩი ხეზი ღნაშავონ საბაბი ხანავრავ წესა ქასეკი ბე მამე მურდა გირუს თარკი მაკადესა დასედუ სტორი დასომდი რუსი გადასკაფი და ამარდი პანჯოსოლარა ბახცაზო ვარდი და ფარბე ჩაი მარა ბინე დაბარია ბალა ბოლა ერთი მოსბგენ უნესა ბინკი და شوی در دنیا دخته کم نیست ای باید سر و می شوی تو در اگر دوستت میداشت در خیانت کد بی که بیت شکت دست در تویشم دعوتت نکد آخیران با زنگ زده به و پیش به جنگ شدیم حقارت چپکش کردم گف گردان دک جدا شدیم بسیار وقت ما جنگ میکدم سه ما قری میکدیم با بخنده دل میافتک پر رفته آشتی میکردیم شاید ایداف دلشه گرفته رشک نیاد بزار ای دسته زدن تا دستی صفه چم сиёши ба задано намурдаку мезадам ба фойдаш бидак якм бори задагим дада пешаш дугонаш бидак шояд кора дугона тайдага пош бовар кади ҳар ду феҷидо мешидем бо қатӣ мошти мекади идофтара чӣ бало зад бугу чӣ башу дорӣ эасал чаи шухакам ё ки ҳолям шухӣ дорӣ биё бардоштам дастомата бири تا پوشیده بین که بریدی بازیده ای گریه را شیدم تو نیستی گریاندی مرا تازه کاوی چشمام حالم در دیلی ما ترسه بیا سخت بقب دستاما بگو ترک نمیکنم آزاد بکشم نفس برادر جان چی خیلی بازی میبرن شکم تر پس دیگه اصلا نمیبینیش ممکن آخیران دیدارای ویا بردنی آمدم بین که ماشینا قطاره برادر فقط خطاب بقب نکه یگان کاری نی تا گپی آخیران تبور